Est-ce que l'amour se conjugue Et si oui, à quel temps Souvent pris dans le passé et absent dans le présent. Est-ce que l'amour se conjugue Et si oui, quels sont les genres Féminin, masculin, Hmm. Mais alors est-ce que l'on pense l'amour ou est-ce qu'on le vit simplement Est-ce qu'une femme se doit d'aimer un homme Ou alors Yasmine elle s'appelle Yasmine. Je la vois comme une funambule sur un fil tendu. Elle cherche son équilibre, son milieu, son centre. Et elle me dit, j'aime c'est peut-être là l'essentiel. Tu aimes qui, Yasmine Et tu aimes comment Tomber amoureuse d'un sourire, ne pas résister à cette sensation de s'effondrer de bonheur. Homme, femme, cela lui importe peu. Est-ce que l'amour se conjugue Et quels sont les genres Elle, ce qu'elle veut, c'est marcher sur son fil. Yasmine. Sourire aux lèvres, cœur battant, sentant la vie lui parcourir les veines. Ce qu'elle veut trouver, c'est l'autre en elle, en son milieu. Est-ce que l'amour se conjugue Et si oui, Yasmine a choisi le présent. I've known love, I've tasted love, and love has the taste of now. <laughs>